wszystko zmierza dokąd Chcą być jak inni, ale po co? I choć wzorców tyle dobrych, to wybierają złe Świat tonie w dylemacie, co dobre, a co modne Dokąd wszystko zmierza dokąd Chcą być jak inni, ale po co? I choć wzorców tyle dobrych, to wybierają złe Świat to nie w dylemacie, co dobre, a co modne Nie muszę się nie uśmiechać, robić groźnych mi do zdjęć I zapierdalać pitbullem, bo to dzisiaj modne jest Mogę i chcę być normalny, w tym nienormalnym świecie Gdzie agresja jest czymś ważnym, a świat żyje w odwecie Każdy dziś chce być fajterem, każdy dzisiaj coś trenuje A pomiędzy treningami leci w balet, melanżuje Sport stał się modny, patrioty stał się modny Ktoś chce zrobić na tym hajs, póki czas jest na to dobry wartości źle rozumiane Zasady źle postrzegane Ćpuny łapią za klamki, potem mają przejebane Młode dupy są ruchane, chociaż mają wyjebane Ważne by film się zgadzał, opinia jest drugim planem Potem wracają nad ranem, jakieś niedojebane Przynajmniej co druga z nich ma dzieci zaniedbane Co się dzieje z tym światem, wciąż nie mogę tego pojąć Czasem myślę, że na wszystko mogłaby bomba pierdolnąć Dokąd to wszystko zmierza, dokąd? Chcą być jak inni, ale po co? I choć wzorców tyle dobrych, to wybierają złe Świat nie w dylemacie, co dobre, a są odne Dokąd to wszystko zmierza, dokąd Chcą być jak inni, ale po co Choć w tyle dobrych, to wybierają złe Świat to nie w dylemacie, co dobre, a co modne Wielu patrzy w lustro i czuje zniechęcenie Do samego siebie okłamując przeznaczenie Jak nie żyj w zgodzie z własnym sumieniem To nie zaznasz szczęścia, tylko pójdziesz na stracenie A takich straceńców pełno, myślą, że są panami Żadnej przyszłości na starcie życie przegrali Choć jeszcze tego nie wiedzą, że zmierzą się z tą tezą Myślą, że mają problemy, lecz prawdziwie mi się zderzą Dopiero jak zostanie przy nich zero Taki pojebany świat, że afera za aferą A kto ich najwięcej sieje, ten co w życiu mu nie poszło Obrażony na cały świat i w bani kosmos Ja też o mały włos nie popadłem w tarapaty Jeszcze niedawno nie wyszedłem dobrze na tym Lecz porę się spostrzegłem, że zmierzałem w złą stronę Dziękuję Bogu, on jest mym nawigatorem Dokąd to wszystko zmierza, dokąd Chcą być jak inni, ale po co? I choć wzorców tyle dobrych, to wybierają złe Świat to nie w dylemacie, co dobre, a co modne Dokąd to wszystko zmierza, dokąd Chcą być jak inni, ale ale po co? I choć wzorców tyle dobrych, to wybierają złe Świat to nie w dylemacie, co dobre, a co modne Niech zasieje święty, każdy jest tylko człowiekiem Przez rozczarowania bagaż, doświadczeń większym z wiekiem Pokora jest lekiem, zaprowadza harmonię Nie żyj zawiści człowiek, daj żyć innymi sobie Nie żyj tylko dla korzyści, bo zobaczysz się przeliczy żyj dla drugiego człowieka siebie dając przede wszystkim Nie goń za tunem, kieruj się swoim rozumem Czyń dobre uczynki, pomaganie też jest super Nigdy nie dbaj o coś, co wymaga udawania Nie ma co udawać, prawdziwe się staraj Dbaj o tradycje, nie pozwól by zanikały I pamiętaj, każdy z wielkich był też kiedyś mały Więc stale się rozwijaj, jeśli masz ambicje Ale ten, kto ich nie ma, ma bezwartościowe życie I choć ten świat pan na psy, to ty ciągle trzymaj poziom Powodzenia na koniec, idź z poziom